Hehehe <laughs> Quelle est leur place ne l'oublie pas. Oh. Allez, on s'y met. Tu te tiens comme ça. Oh. Va chercher les autres. Mais... Hum, hum, hum. Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit mais pourquoi on les C'est incroyable, effectivement. Vous oubliez vos produits habituels. Et c'est incroyable, effectivement. Vous Allez, emmenez-le Bien, monseigneur Attends Je me demande ce qui a pu arriver à Link. De toute façon, il était bien ami en réalité à la phrase tout ce qui est petit et mignon, elles ont une esthétique, ce ne sont pas des enfants. Exactement, et regardez, Je voulais pas leur faire de mal. C'est à toi. Maman